ボスオラゴク大流中の凄腕スナイパーがオーラたちを狙ってきやがる隠れて持ってくる狙撃の嵐一体どっから狙ってくんだか全く分かんねえこのまんまじゃオラたち絶滅の危機だベジータ天津飯一か八かの大勝負に出んぞ次回「ドラゴンボールスーパー見極めろ姿なきアタッカーとの人」絶対見てくれよな